армысыздар егемен қазақстан газетінің тұрақты оқырмандары егемен тв YouTube арнасының көрермендері кейінгі кезде редакциямызға еліміздегі әлеуметтік мәселелерге қатысты әртүрлі сауалдар жолданып жатыр бүгінде отандастарымызға көрсетілетін мемлекеттік қызметтің басым көпшілігі цифрлық жүйемен жүзеге асуда бұл ретте арнамыздағы көрермендерге электрондық қызметтің кей тұстарын түсіндіру мақсатында арнайы керек кеңес айдарын қолға алып отырмыз алдағы уақытта өтініш тілектеріңіз ұсыныстарыңыз қандай да бір сауалдарыңыз болса оны да ескеруге дайынбыз ал бүгін сіздерге үйден шықпай ақ электронды тәсілмен жер учаскесін алу кезегіне қалай тұруға болатынын көрсетеміз Алдымен егов kz порталына кіріп, авторизациядан өтіп, жылжымайтын мүлік бөлімін таңдаймыз. Сол жағында орналасқан жер қатынастары тармақшасын басамыз. Одан соң жеке тұрғын үй құрылысына жер учаскесін алуға кезекті қарау немесе тұру мемлекеттік қызметін іздеп табамыз. Оң жақта орналасқан онлайн сұрау батырмасын басып, ары қарай жалғастырамыз. Аталған қызметке тапсырыс беріп, есепке қою өтініш түрін көрсетеміз өзіңіздің тұрғылықты жеріңізге байланысты өңірді таңдаңыз бұрын жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер учаскесін алмағандығыңызды растайтын белгіні басуды ұмытпаңыз сұраныс берілген қызметке етсіқы немесе бір реттік құпия сөз арқылы қол қоясыз содан кейін сізге жергілікті атқарушы органның есепке қою туралы хабарламасы шығады қадірлі көрермен сіздің ойыңызда шешімін таппай жүрген қандай да бір мәселе болса пікір жазыңыз сұрақ қойыңыз біз сол бойынша журналистік зерттеу жүргізіп сұрағыңыздың жауабын табуға көмектесеміз егемен тв YouTube арнамызға жазылып керек кеңеске құлақ түре жүріңіздер